मान्य सदस्य ऋषिकेश पोखरेल समय पाँच मिनट सम्मान्य सभामुख महोदय आज म केही अलि फरक विषय सदनमा राख्न चाहिरहेको छु हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनमा छौँ र जसको कार्यान्वयनको आधारबाट हामी समाजवादको आधार तयार गर्छौँ र मुलुकलाई समाजवादतर्फ यात्रा गराउँछौँ पछिल्लो अढाई तिन वर्षलाई हेर्ने हो भने आम रूपमा एउटा नयाँ संस्कृति हाम्रो राजनीतिमा प्रारम्भ भयो र जसले एउटा नयाँ संस्कृति गठबन्धन अगाडि बढ्यो र त्यसमा पनि कम्फोर्टेबल संस्कृति कम्फोर्टेबल गठबन्धनको संस्कृति अगाडि बढ्यो र मुलुकमा एउटा नयाँ खाले समस्याहरू सृजना भए जसले राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँदै लग्यो सम्पूर्ण विकास निर्माण अलपत्र र ठप्प रहे बिचौलिया र तस्करहरूको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र पुग्यो मुलुकको बजेट निर्माण र चाहिँ र राजस्वको दरभाउ तिनै बिचौलियाहरूले तयार गरिदिए हाक्का हाक्की वैदेशिक कम्फोर्टेबलको संस्कृति प्रारम्भ भयो सार्वजनिक प्रशासन निष्प्रभावी बनाइयो नियन्त्रण भ्रष्ट बन्न बाध्य बनाइयो राज्यका अङ्गहरूलाई विभावी विवादित निष्प्रभावी यसरा सार्वजनिक रूपमै धम्पी धन्पी सहित आफू अनुकूल बन्न बाध्य बनाइयो यसरी सिङ्गो राज्य करिब अढाई तिन वर्षदेखि बेसरी बन्धक बन्यो र अगाडि बढ्दै गयो आज के परिस्थिति सिर्जना भयो इतिहासमै देश सबैभन्दा कमजोर बन्ने बाटोतर्फ अगाडि बढ्यो त्यति मात्र होइन हाक्का हाक्की ब्रह्मलुट संस्कार र भ्रष्ट मानसिकता तयार भयो हिजो मात्रै हामीले सुन्यौँ स्वास्थ्य मन्त्रीको भाउ दुई करोड रहेछ अरू अरू मालदार मन्त्रीहरूको यो गठबन्धन सरकारमा कति होला कि एउटा चाहिँ एक्सपोज भयो जसले एउटा भ्रष्ट मानसिकता समाजमा विक्षिप्त बनायो जनतामा निराश र चरम अविश्वास पैदा गरायो दल र दलका नेताहरूप्रति सामाजिक रूपमै बहिष्करण हुने समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाको सृजना गरायो इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक सङ्कट आउने खतरा बढ्यो त्यति मात्र होइन राष्ट्रको भविष्य र राष्ट्रिय सम्पत्ति आजका युवाहरू दिन प्रतिदिन दोब्बर सङ्ख्यामा देश छाड्न बाध्य हुने परिस्थितिको निर्माण भयो सबै खाले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू धाराशाही हुने खतरा बढ्यो सबै खाले ऋणीहरू भागाभाग डिप्रेसन मृत्यु आत्महत्या जस्ता अकल्पनीय घटनाहरू अझै सुनिन थाले उद्योग धन्दा कल कारखाना कल कारखानाहरू उत्पादन घटाउने या बन्द गर्ने परिस्थितिमा पुगे व्यापार व्यवसाय दैनिक ओह्रालो लागिरह्यो अहिले मूल सडकमा मूल बजारमा हिँड्ने हो भने ठुल्ठुला दोकानहरू र धेरै सटरहरू बन्द भएका देखिन्छन् चरम मूल्य वृद्धि भयो चाहिँ यो मूल्य वृद्धि वृद्धि भएको मूल्य न उपभोक्ताले न चाहिँ क्यारे उत्पादकले प्राप्त गरे तिनै चाहिँ तस्करहरूले बिचौलियाहरूले प्राप्त गर्ने स्थिति बन्यो अर्थ मन्त्रालयले अहिले पटक पटक खर्च कटौतीका नाममा तलब चिठी लेख्ने र विकासका बजेटहरू काट्ने र चाहिँ सम्पूर्ण योजनाहरू अलपत्र स्थिति बन्यो आर्थिक वर्ष दुई आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुन दुई महिना मात्रै बाँकी छ व्यापक कर्मचारी सरुवा र चाहिँ स्थानीय तहका प्रशासकहरूको सरुवाको अभियान चलिरहेको छ देश आकार छ लोकतन्त्र भनेको यही हो म कम्फोर्टेबल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि के अब यो मुलुक यही बाटोमा लान खोजेको हो यसका निम्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री यस्ता विषयवस्तुहरूमा यस्ता सदनमा छलफल गर्ने विषय र एजेन्डाका सहित यो सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन आजसम्म जनताका प्रतिनिधिहरूले उठाएका कुनै पनि प्रश्नको उत्तर यो सदनमा प्रधानमन्त्री मार्फत हामीले र यहाँका मन्त्रीहरू मार्फत यहाँका सांसदहरूले प्राप्त गर्न सके राज्य राष्ट्र र सरकार सिङ्गो जनताप्रति गैर जिम्मेवार छ र यो राष्ट्र ध्वन्त ध्वस्त गर्ने अभियानमा आजको कम्फर्टेबल सरकार छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सकिन्छ त्यसकारण म सभामुख मार्फत हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो देश बचाउँ यो देश अग्रगतिमा लैजाउँ यो देश बनाऊ त्यसकारण सरकारलाई निर्देशित गरियोस् कि यस्ता गम्भीर एजेन्डाहरू अब बोल्ने क्रम जारी छ मान्य सदस्य श्री पिराज भक्त श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय आज यो विधेयक आइराख्दा सानो बेला त्यो घरको एन्टेना हल्लाएर आयो आयो भनेर टिभी आयो कि आएन हेर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आज सूचना प्रविधि यहाँसम्म पुगिसकेको चिज पत्तै नपाए जस्तो कि अनि म के पनि स्मरण गर्छु भन्दा त्यो टिभीमा स्वर्गीय दुर्गानाथ शर्माको विश्व घटना भन्ने आउँथ्यो त्यो हेरेर नै हामीले चाहिँ विश्वको बारेमा जानकारी लिन्थ्यौँ म मान्य मन्त्रीज्यूको अध्ययनशीलताको प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु उहाँ एकदम अध्ययनशील भएर योहरू गराख्नु भएको उहाँहरूको जवाफको शैलीबाट पनि थाहा हुन्छ म केही कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा म मान्य मन्त्रीजीलाई सुझाव दिन चाहन्छु आजको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दुई हजार अठहत्तरमा भाग लिँदैछु मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अबको संसार भने जे चिज गर्दा पनि त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी के हो जस्तै मैले आर्थिक टिप्पणीहरूको बारेमा पनि हेरेँ उसले आफूले आफूलाई सस्टेन कसरी गर्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि आएर सरकारी सञ्चार माध्यम चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा विश्वसनीयताको हिसाबले हेर्छ होइन किन यसलाई चाहिँ अझ बढी क्रेडिबल पनि मानिन्छ कि त्यो चाहिँ सोसियल साइकोलोजी र तपाईँको सूचना प्र यो हाम्रो सञ्चारसँग जोड्या कुरा हो म मान्य मन्त्रीजीलाई यसलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई पनि हेर्न ध्यान दिन्छु किन एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसकेपछि सूचना प्रविधिको जमानामा चाहिँ अब हामीले सूचना सञ्चारलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि यसमा कस्तो भन्दा व्यावसायिक हिसाबले अघि मान्यजीले कुरा राख्नुभएको कुरासँग म सहमत हुँदै के भन्छु भन्दाखेरि संयुक्त विज्ञापनको प्याकेजहरू अहिलेको जमाना भने विज्ञापन कसरी गर्ने होइन के चिजहरूले चाहिँ मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्छ भन्ने कुराहरू जस्तै हामीले टिभीहरूमा हेर्दाखेरि अहिले सानो तिनो सामाजिक सञ्जालको भिडियोहरूको पनि रिच चाहिँ लाखौँ करोडौँ पुगेको देख्छौँ त्यसमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्छु अहिलेको संसार संसारले मात्र पुग्दैन अहिलेको संसार सामाजिक सञ्जालसँग पनि जोडिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यो कन्टेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखेर अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू होइन कर्मचारीहरूलाई अथवा मैले भने संयन्त्रलाई स्वविवेकीय अधिकारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर स्पष्ट व्याख्या गर्नै पर्छ प्रदेश सभामा हुँदा पनि हामीहरूले त्यसकै कुरामा चाहिँ के अलिकति लडेका थियौँ भन्दा सो विवेकीय अधिकार त्यो तोकिए बमोजिमले चाहिँ एकदम धेरै तपाईँको समस्याहरू उत्पन्न गर्दो रहेछ अहिलेको जमानामा अनि त्यसपछि अरू कार्यक्रमहरू कस्तो ल्याउने भन्नेमा पनि मान्य मन्त्रीजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु जनचेतनाको कार्यक्रम विपद व्यवस्थापनको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाका कार्यक्रमहरू उद्यमशीलता प्रवर्तन गर्ने कार्यक्रमहरू सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हामीले नेपालको वर्तमानलाई आउने पुस्तालाई चाहिँ भविष्यसँग जोड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई यही कुराहरू निवेदन गर्छु नेपालको जय होस्